colorido. Dá pra mim bater agora. Olha lá. Aê. Ah, Tudo é? bem. Dá na cabeça da De novo, Aí ela joga, você joga. Aí, Ana. Pega mais, põe mais. Ai, ah. não, né? É, ué. lá Ian. é a maior de todas. Não tem aqui. Não, eu vou. Porque eu fiz. Chuva da Lara! Ai, meu amor. As meninas param um pouquinho tá. pra comer um. Tá, nossa, tá Isso. Tá doendo? isso. Eba! Troca! Ô, Larita. Eu acho que é Se ficar pendurada essa abelha! Aí elas ficam dentro da bolha? É, aí elas, elas vão tentar picar a bolha, elas morrem dentro da bolha. e ainda vai caindo. Uou!